Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Kali ini saya ingin berkongsi uh, sebilah pisau lipat keluaran khas Spyderco Paramilitary 2 S35 VM yang amat diminati pengguna ya dan juga pengumpul bilah uh, tidak dapat dinafikan ya kawan-kawan apabila bilah berada di dalam tangan ya kemasan keseluruhannya ya dengan bilah yang memusat tepat bersama aksi pisau lipat yang mulus para paramilitary itu memang ternyata bermutu tinggi uh, dengan besi Crucible Industries S35VN Eh, daya ketahanan besi dipertingkatkan dengan rumusan multi-citic stainless steel yang membentuk penubuhan niobium carbides serta vanadium dan chromium carbides membuat S35VN 15 ke 20% lebih ampuh dari STTV ya, dengan mengakalkan daya ketahanan. Ini membuat mata bilah tidak mudah terkelupas ataupun sombeng. Eh, bila diselaputi dengan GLC yang licik, ya sesuai digunakan di dalam keadaan yang taktikal, ya dengan tidak memantulkan cahaya. Dengan asahan kisah rata penuh yang memastikan prestasi potongan dan hirisan bila menjadi lebih lancar. Uh, dengan ciri unik mata lubang Spyderco, aksi tangkas membuka bilah dengan hanya mengetis dan menjatuhkan bilah dengan sendirinya. Sementara jari jemari kita jauh dari mata pisau, apabila tuas atau pengungkil ditekan, ia menjadi satu keseronokan dan permainan bagi setiap pengguna. Gagang G10 yang bersisik, berwarna perang dan berlapik ya buat genggaman bila dengan kukuran tulang belakang dan paduan jari genggaman bila menjadi lebih mampat dan tidak mudah tergelincir walaupun tangan kita basah dengan peluh dengan pelapik stainless steel yang berkerangka ia menambah ketegaran dan kekuatan pada struktur kekunci bila ya kekunci penekan dengan sistem pelipat bangsi, ya, memberi toleransi pembuatan berkualiti yang tekal. Uh, pengepit bila yang boleh diikat dengan empat gaya dengan mata bila ke atas ataupun ke bawah dan ke kiri dan ke kanan ya eh, bila akan duduk tenggelam dan tersembunyi ya di dalam saku dengan lubang talian pintau yang besar menambah pelbagai cara membawa bila. Uh, panjang keseluruhan bila semasa terlipat 12 cm ataupun 4.81 inci dan panjangnya pisau lipat apabila mata bilah terbuka 21 cm ataupun 8.28 inci Eh, dengan berat bila 109.7 gram ataupun 3.87 ounces. Baik kawan-kawan, ya, sila letak ulasan di bawah tentang Spiderco para military itu. Terima kasih kerana menonton dan selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.